रूल्स एंड रेगुलेशन व्हीकल भी मेंशन इन योर सर्टिफिकेट आपको जो करना है आप कर लीजिए हम तो करेंगे हम तो करेंगे हम हमें जो करना है हम कर रहे हैं और you are not obeying your own certificate rally की परमिशन है ना रैली का परमिशन का मतलब ये नहीं है जहाँ भी आप लोग चाहेंगे आप स्टेज बना लेंगे ये तो नहीं है साउंड का मेरे सर पे रखा है क्या इसमें माइकिंग की व्यवस्था है माइक का लगाऊंगा सर पे that should be mention hearing आपने माइक की परमिशन दी ना हाँ माइक की परमिशन है इसमें loud ten loud ten number of loud speaker will be use in the rally procession अब तो कहाँ लगाऊंगा कहाँ लगाऊंगा कहाँ लगाऊँ वही तो पूछ रहा हूँ ना तो आपको तो इधर लिखना पड़ेगा तो लिख दिया हमने कहाँ लिख दिया रैली दी रैली में ये पार्ट ऑफ रैली आपने हमको सेटिस्फाई नहीं किया अब आप अब आप ऐसे हम सेटिस्फाई होंगे जो लिखा है वो उसका ऊपर हम सेटिस्फाई होंगे अब जो लिखा है आप, आप, आप अपना तरफ से ये तोड़ रही है हाँ, देखिए मेरे पास मेरे पास रैली की परमिशन है मैं रैली निकाल रहा हूँ आप रैली निकल रही ना हाँ, तो तो- उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है then you are not you will not obey this model code of conduct और the certificate you you have given yourself, you will not देखिए